so hey what's up everybody this is the video of Samit Tade और बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है मुझे पता है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं सो so इसलिए व्लॉग ये व्लॉग डाल रहा हूँ और बाकी चार अप्रैल के बाद ही व्लॉग आएंगे व्लॉग क्या कह रहा हूँ वीडियो आएंगे सो so इस आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या बात करने वाले एक सेकेंड गाइज एक second A few moments later so so, हम बात करने वाले हैं इन शॉर्ट के ट्यूटोरियल की second part so let's get started अभी हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो इस शॉट को सो लेट्स ओपन इट और यहाँ पे मैं लास्ट जो वीडियो आया था I take that only so this one it is so right click so so basically इस वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ये लास्ट वाले वीडियो की क्लिप है जो मेरे पास थी सो मैंने कहा इसका ही स्लोमो बनाया जाए सो so, ट्रिम तो मैंने करना सिखा दिया था आपको तो पहले हम ट्रिम कर लेंगे उसके बाद ही ठीक है सो ट्रिम मुझे यहाँ से चाहिए ठीक है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वॉल्यूम ज़ीरो कर देता हूँ okay so you can see here volume is totally out तो अभी हम स्पीड पे जाएंगे सो यहाँ से आप लोग देख सकते हो आपको जितनी स्पीड चाहिए आप कर सकते हो as you can see here और आपको अगर एक से कम चाहिए जैसे लाइक दिस सो हम अभी अपील करेंगे एट फिफ्टी पे नहीं हम टू रखेंगे two is enough okay two is enough और we can crop also so I didn't want to crop sorry for the notification हम ऐसा क्रॉप कर सकते हैं आपको जो पार्ट चाहिए वो आप क्रॉप कर सकते हो मैं सिर्फ बता रहा हूँ मुझे क्रॉप करने की अभी ज़रूरत नहीं है और you can choose the background also यहाँ पे आप इसे ब्लर कर सकते हो टोटल ब्लर कर सकते हो या फिर वही भी रख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी उन्होंने दिए जैसे ये है ये है यहाँ ये हटा भी सकते हैं सो अभी मैं हटा देता हूँ और नाउ तो ऐसा हटाने के बाद आपको आपका जो लोगो है वो भी चला जाएगा बट आपको वो चला जाएगा वो सो so, यही ट्रिक थी लोगो हटाने की और और एक ट्रिक मैं अभी आपको बताता हूँ लोगो हटाने की तो ये वीडियो मैं एक बार ड्राफ्ट कर लूँगा ये वापस न्यू वन में सिलेक्ट करिए एंड चूज वही वीडियो लूँगा और अभी बैकग्राउंड में जाके ब्लर कर दूंगा ब्लर ठीक है सो so, अभी अगर आपको बैकग्राउंड आपने नहीं चेंज करना और आपको अगर ऐसे ही रखना है ठीक है ऐसे ही कुछ रखना है आई चूज ब्लैक और आपको अभी नहीं करना है ऐसा तो choose this WhatsApp cancel sorry duplicate I didn't want duplicate okay so वो डुप्लीकेट हो गई है अभी तो अगर ऐसे डुप्लीकेट हो गई तो आपको इधर यहाँ पे जाना है यू कैन डिलीट इट ऐसा करके आप बैक भी कर सकते हो हाँ ठीक है सो अभी आप ठीक है सो तो फर्स्ट मैंने नई वीडियो ली है तो उसका मुझे वॉल्यूम कम करना चाहिए सो so, अभी यहाँ पे जाके आपको ये तीन ऑप्शन देगा remove permanently so remove free हो जाएगा बट ये सीमित समय के लिए है सो ये करीबन चलेगा आपको एक दो महीना चल जाएगा ये ऐसा नहीं है सो बेसिकली आपको यहाँ पे सो so गाइज यही था हमारे आज के इस वाले वीडियो में सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो do not forget to like comment and subscribe to this channel to see more of this videos और अभी फोर्थ ऑफ अप्रैल के बाद ही वीडियोस आएंगे thank you so much for watching bye